e, negoziak eta mailak argi utzi du e, erabakiak etxe hontan hartu behar direla eta eta bueno, ba, nolabait e, organo horretan parte hartzen duten eragileek ez dutela eskumenik aurrekontu handitzeko eta hori atzo agerian gelditu zen. E, pentsatu nahi dugu Gil Sevillano jaunak atzo esandako hitzetan ba nolabait e, E, gobernuari interpelatu behar diola, badiru gehiago lortzeko ja 2022 honetan irailetik aurrera aldaketak egon daitezen eta bueno ba e, egoera honek ez du e, gure hasierako jarrera besterik ez baieztatzen, ez diot, guk hasieratik ari gara esaten, e, zero irua ekonomikoki elikatu behar dela etxe honetatik, eta bueno, nolabait, negoziak eta mai honek eraman gaitu, ba, ba, puntu honetara, ez, hasierako gure hasierako puntu honetara, ez, ezinbestekoa da gobernuak ekonomikoki elikatu dezan. Alde batetik da, 2008ko kontuen negoziaketan, kontutan hartzea, eskatzen ari garen e, aldaketa estrukturala zero iruan, e, zenbatekoa kontutan hartuta ba nolabait hori elikatu behar dela aurrekontuetan 23ari begira eta bestalde e, e, talde politikoak edo alderdi politikoak zintzoak badira e, mm, e, e, aukera dute ofizialki 2022ko aurrekontu hau handitzeko e, e ezoiko moduan, ez diot. E, guk ezinbesteko hartzen dugu irailean aldaketak egon daitezen, eta aldaketa horiek egoteko ezinbestekoa da hemen e, ba, diruko puru bat bideratzea aldaketa horietarako. indartsu gaude, eta bueno, ba, erabaki hori grebarekin aurrera jarraitu edo ez, batzarrean erabakiko da, orain arte egin dugun bezala, baina bueno, barri dago ez dagoelako inolako mugimendurik, ez dago inolako konpromisorik, ez dago inolako bermerik, eta bueno, ba, koherenteak bagara orain arte erabakitakoarekin, nik ulertzen dut, nik pertsonalki ulertzen dut grebarekin jarraituko dugula, ez? E, presioa egin behar dugu, eta bueno, nolabait e, e, begiratzen duten alde guztietara, ba, kolore horia ikusi beharko dute, ikusteko ez garela, ez dugula etxi, gure borrokan.